なんかみんなもうそういうスタイルになったのはいそれが一番楽な仕分けスピードは変われへんよ。 えらいもえらいもんやねまだまだかこれです座らされてますこれの足これでもでも文句は言います足の角度は違うねんって言ってますね 水だよもうもうカチカチときます足をく場じゃない足をじゃに顔を置いてくる。 文句言ってる。おい、何立ってんねん。あれあれあれ浮気してるで浮気。 足の動きが始まった。そっちでしゃがんだのを見逃さへんぞ。すごい自分のポジション。 <laughs> 気持ちよさそうやなあんた指チッチしてあすごい引き寄せた引き寄せた右足すごいなあんためっちゃ器用やな僕やってますベビーシッターやな専属ベビーシッターリラックスしすぎやスリスリしてるやん てん寝てたリラックスしてたなちょっとちょっと緊張いいいいいいいいよいいよいいよいいよいいからいいから目覚めさせてくださ本当です静か静かに静かやったのにはい 哎呀，不敢有。